pura-pura mati dan pura-pura hidup eh Ju oh kau jangan layas melihat seorang wanita ya layas layas walaupun begini-begini diriku ini aku ini adalah cinta pertama Bapak Sturman Panjaitan pilihan yang hampir sama ulang sama ibu berulang tahun sederhana sedikitlah persoalanku dengan Bapak Sudirman Penjajan ini biar kami agak berpisah karena hanya masalah kulit karena ibu berulang baru kulitnya putih dan jadikanlah istri yang sama karena kulitku hitam dibikin aku sering bilang ini saya makan biar membuka sedikit rahasia percintaanku dengan Bapak Sturman Penjahitan ini pernah suatu malam saya dibawa kopas turunan ini tinggi kisaran berdua dua kami di bawah kelapa sawit sudah jam 10 malam dipeganglah tanganku kubiarkan karena itu sangat kubutuhkan setelah jam sebelas malam Namanya juga lelaki tidak mau menyerah terus aku dirayu dipeganglah lututku ku tangkis ku bilanglah pak kalau mau jadi jenderal nggak boleh gitu tapi yang namanya laki-laki tidak mau menyerah setelah jam 12 malam terus aku dirayu yuk mahai haiku langsung menjelok nih, apa lagi? Kebetulan pihak Hekon ada bisu. Kamu sudah memikiri. Isi mata apa dua-dua jam 12 malam. Saya bisu lima empat puluh pulos. Hancur banget ya. Gue udah bisi pulos. Aku batamon, gue dan mencintai aku. Termasuk Star Boys gitu style boy song sudah ngayang pak kiong pakai wae kalau yang kan jangan bikin hoax lo sangat uh, ah. saya buat panjaitan sangat lupa ketulu dan jadi supir Swili, hmm, Suwili Anggon sangat kan lupa kion jadi sapan ngeja buku oh, iya, Alai suju marbunodok merdeka untuk mendapatkan cinta. Terus doi sidang hot itu dia itu dia buku pakai panik. Dan gue dapatnya, alas sehari kuberikan engkau kesempatan. Kalau kau benar-benar sayang sama aku, rayu aku. Kalau tidak, no smoking. malu tanya Pak Sturman mantanku coba kamu kasih dan soalnya merayu sebentar aku bukan mau merayu nanti mau merayu itu mau baca sekali nah, asyik sangat memang merayu ah. oh jubun jai Marbun Bila ku pandang wajahmu penuh dengan seribu arti Di matamu kutemukan setumpuk bilok Di pipimu ada parutan kelapa Dari hidupmu mengalir wali kotor <laughs> Kesimpulannya yeah just like how seperti lagi belum belum puasa puasa hancur sekali oke okay. saya dengar dulu katanya Mary Sinaga ini lama jadi TKW di luar negeri iya. dan lama juga jadi TKW di Arab ya kebetulan pernah aku menjadi TKW di luar negeri kontrak 2 tahun setelah habis kontrakku 2 tahun kembali aku ke Indonesia nggak jadi TKW lagi aku sudah menjadi kaput dan buat sore apa testing oke ya. dia makan kecewa terus tuh tahu bapak dan ibu yang paling mengecewakan dalam hidup kini dan suamikan si Joy Martuni <laughs> tidak pernah kau berikan aku kepuasan nafkah lahir dan batin kalau <laughs> hosam pun abel ke aku kemampuan anong kecewa hafi kebelolong <laughs> oke ya kau bilang kau pengalaman banyak di luar negara sekarang saya tes dulu kamu untuk masalah bahasa bahasa apa? Sekarang saya mencoba bahasa Arab. Bahasa Arab yang paling gampang dipelajari. Yang penting di depan ada hurufnya al. Al. Oke. Okay. Bahasa Arabnya buku. Alkitab. Alkitab. Oh, Alkitab. Oke. Okay. Bahasa Arabnya lemari. Almari. <laughs> oh, iya bahasa Arabnya kalender almanak Gogoro <laughs> Oke ya almanak bahasa Arabnya lampu Aladin <laughs> Oke oke mantap ya bahasa Arabnya kaleng-kaleng aluminium <laughs> Aduh ini Apaan sih mirip? Aduh Serem kali aku uh, Bahasa Arabnya Minuman lembek Alpukat Iya Alpukat Oh luar biasa dong hmm, Kok tematik memekku Bahasa Arabnya Makan Alakon bahasa Arabnya terkejut alama <laughs> ini nanti bahasa Arabnya terterbata Allah ya dokin mainan lolos di mana pak? Oke, saya akui. Oke, pas dulu. Saya akui pernah Arab. Sekarang kita coba bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris? Yes, I do. Yes, I do. Dukes idugu. Oke, kita coba tes bahasa Inggris sekarang ya dengan kata pengantar tuh, Kata pengantar tuh tuh ya. Yeah. Please. Asal menang si please. Oke, oke. Bahasa Inggrisnya ke sekolah. To school. Oh, betul. Tentangan, boleh. Betul, betul, ya bahasa Inggrisnya pickle natarimi Tuk tukikon oke ya tepuk tangan dulu sekali lagi luar biasa ini seluruh bahasa dunia dia tahu ini oke okay. bahasa Inggrisnya mini demon tukolon oke okay. selanjutnya pesawat mendarat tukar tukar ini 1500 berarti oke <laughs> oke okay, sekarang saya mau uh, Mary artikan dulu satu nama binatang ke bahasa Indonesia please please oke okay. Iya, saya masih Apa bahasa Inggrisnya? Kucing. Cat. G, cat. Oke. Cat ya, G. Baik. Mantap ya. Dan sekarang aku akan memberikan satu kata, tolong nanti kata ini translate ke dalam bahasa Inggris. Oke? Okay? Bapak dan Ibu main kucing-kucingan. Apa? Ayo lo. Ayo, coba tepuk tangan dulu teriak ke India kalau nggak bisa. Ayo. Bapak dan ibu main kucing-kucingan. Ya. My father and my mother play kan cat catan. Karena bahasa Inggrisnya kucing, ketan ya. Tapi teringat lagu dulu. Sebenarnya saya ini dengan Bapak Sturman Penjagaan ini satu angkatan dulu. Yes tahun 83 kami sama-sama melamar kalau dulu masih namanya Agabri menanglah kami pendidikanlah kami di Pulau Jawa kebetulan Bapak Sturman ini mengambil jurusan angkatan laut aku ambillah jurusanku angkutan laut <laughs> jadi membawa kok laku tapi setelah itu aku tidak mau putus asa kalah aku tahun 83 ini melamar lagi aku dulu sejabat polisi oh polisi sempat ya testing kesehatan lulus lulus mental ideologi lulus lulus Pak Tohir lulus tetapi tidak mengikuti pendidikan sebagai calon polisi langsung kutanya pelatihnya kebetulan marka penjahitan juga kenapa saya tidak ikut pendidikan calon polisi nangislah bapak panjaitan ini dipilulah aku dan dikatakannya lah oh maaf layanak meri sebenarnya kau paling cocok jadi polisi semua testing kau jalani kau lulus tapi hanya ada satu kekurangan apa itu pak saya bilang jenis kelaminmu tidak jelas <laughs> walaupun dengan sedikit uang saya diberangkatkan operasi jenis kelamin ke Singapura sampai di Singapura dokter mengatakan sebelum operasi puasa satu hari satu malam ku tengoklah ganteng-gantengnya perawat di sana entahlah anak suku putihnya juku setelah operasi dokter mengatakan sudah boleh makan dan minum sudah haus sekali aku begitu kulihat ada tes satu ceret langsung ku minum habis lima menit kemudian teh yang saya minum ini pun menuntut jalan keluar untuk pernah di sekolah tahu aku bahasa Inggrisnya WC Thailand apa? Thailand jangan membuka dong bilang Thailand sampai saya dalam Thailand ini keluar saya saya panggil dokter dokter kenapa saya sudah operasi jenis kelamin masih berdiri buang air datang dokter ini kebetulan gitu, orang mata batu udah musisi eh, pakai asofir isau ini kan kalau peson kenapa ada dokter ikut gitu? romat etrom mangalusi oh ada musisi muncul daging tumbuh Bebek tong mesi molongka lewat gotapong itu, Tori sambar putus Kumok masuraton tanpa testing, tanpa pendidikan aku langsung jadi polisi kebetulan di yang kan dulu di polsek Metu aja datang bapak kapolsek ditugaskanlah saya di jalan raya dua hari saya bertugas langsung saya menghadap bapak kapolsek Pak saya minta pensiun Loh, kenapa? Gak kuat saya Pak kalau ditugaskan di jalan raya kenapa gak kuat kau? kalau lewat illegal lodging itu marau sama tempur Kuat saya tak pernah gitu. apa enak polisi tidur dong so polisi kata setelah itu aku ini orang yang tidak mau berputus asa oh panik lagi sama Bapak Struman Pencetan ini inilah senang sama Bapak Struman ini selalu peduli peduli peduli dengan orang yang kecil orang yang kecil tidak ada kesombongan sama beliau tadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak memperhatikan sampai sekarang Bapak Struman ini selalu main mata sama aku lihat <laughs> ada yang kondok setelah itu untuk demi masa depan dan kehidupanku pergilah aku merantau ke Papua Irian Jaya sampailah di kota Sorong dari Sorong ada 40 km lagi ke dalam dari Sorong ke kanan Sorong ke kiri nama kampungnya Tralala itu lagu kali Kebetulan saya sampai di sana diterima menjadi seorang guru honor SD. Burono. Nang pesono terputu bolo di Papua akulah wanita yang paling cantik. Diri Karena di sana semua manusianya hitam-hitam, rambut keriting dan berewok. Setiap sore asal lewat aku semua mengepek. Tapi selalu ku ingat Bapak Sturman pencinta yang baik. Oh! Cuek aku semuanya. Ketika saya menerangkan di papan tulis, ada seorang murid bertanya, Bu Mary boleh bertanya silakan saya bilang ditanya orang Pavunga Bu kenapa hanya satu matahari diciptakan oleh Tuhan sempat bingung aku tapi karena udah dikatakan kakak bapak stumani ini langsung cepat dijawab satu aja matahari diciptakan oleh Tuhan sudah hitam kau apalagi kalau dua bisa gosong kau boleh tepuk tangan yang berat materi itu ya boleh boleh <laughs> setelah itu Allah bisa orang murid bertanya perempuan boleh bertanya lagi bu silakan silakan bu mana lebih kuat laki-laki atau perempuan langsung jawab laki-laki alasannya apa bu laki-laki yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga laki-laki adalah pekerja keras salah bu kata murid perempuan jadi siapa yang paling kuat? Perempuan lah bu. Alasannya apa saya bilang? Diterangkan oleh perempuan ini. Bu, kalau perempuan membawa dua gunung sudah biasa. Tapi kalau laki-laki hanya membawa dua telur aja harus dibantu pakai burung. menceritakan lagi pengalamanku ketika saya di Jakarta sudah dua bulan di pon kontrakan tidak kubayar uangku hanya tinggal 10 ribu pergilah aku ke fotokopi ku cetaklah selebaran ku bikinlah ahli mengobati segala jenis penyakit kalau anda sembuh cukup bayar 100 ribu kalau anda tidak sembuh kami bayar satu juta Wah, wow, no, setelah saya ketik iklan ini besoknya ada seorang bapak-bapak saya tanya apa keluhannya pak waduh saya hilang rasa apapun saya makan tidak tahu lagi apa rasanya gampang bu gampang pak saya bilang saya panggil suster ambil obat nomor dua ingat nomor dua ambil obat nomor dua dibawa suster ini obat botol tahu bapak ibu apa isi obat saya ini oli kotor buka mulut tempat saya bilang saya tuangkan oli kotor ini langsung malam bapak ini eh kau masukkan oli kotor ke mulut ya berarti bapak sudah sembuh tidak hilang rasa lagi bayar seratus ribu penasaran penasaran bapak ini harus dapat saya uang satu juta ini dengan alasan terus besoknya datang lagi bapak ini saya tanya apa keluhannya pak saya datang bapak ini waduh saya lupa ingatan kadang saya letakkan kunci mobil nggak tahu mas, soalnya saya lupa ingatan oh gampang obatnya pak suster ambil obat nomor dua ingat obat nomor dua datang suster ini dibawa botol ini isinya oleh kotor buka mulutnya pak saya bilang begitu mau saya masukkan ke mulut bapak ini langsung bapak ini marah maka masukkan lagi oleh kota ke mulutku ya berarti bapak sudah sembuh tidak lupa ingatan lagi bayar 100 ribu dapat saya 100 ribu besoknya penasaran lagi bapak ini dengan nekat apapun dibikin harus kulakukan penting dapat satu juta datang lagi bapak ini apa keluhannya pak saya bilang aduh mata saya kabur tidak jelas lagi memandang oh gampang pak suster ambil obat nomor dua ingat nomor dua dibawa suster buka mulutnya pak saya bilang saya masukin oli kotor diminum bagaimana pak belum sembuh waduh berarti bapak harus kami bayar satu juta karena bapak tidak sembuh saya kasihlah bapak ini uang 10 lembar harga 20 ribu uang bapak tadi yang 200 ribu ini pak bapak tidak sembuh langsung dihitung bapak ini ah ini uangmu kurang ini masih 200 ribu perjanjian satu juta berarti bapak sudah sembuh maka tidak kabur bayar 100 ribu apa saya tidak sembuh Oke, okay. boleh dong sekali lagi tepuk tangannya buat Miss Mary. Tapi kita tanya dulu warga Batam ini ya halak mata kita sudah mayoritas ya senangkah bapak dan ibu kehadiran saya dan Star Boys di Batam ini seandainya kami datang lagi ke Batam ini masih menerimakah bapak dan ibu Inginkah bapak dan ibu kami datang lagi ke Batam ini kalau bapak dan ibu benar-benar ingin mari kita dudukkan bapak Sturman Panjaitan kita akan hadir lagi di Kota Batam dengan acara syukuran kemenangan. Amin. Oke, okay, tadi tes bahasa lolos. Oke, okay, stand up, komedi punya cerita, lucu. Sekarang aku mau coba dulu. Biasanya orang Batak itu juga pintar nyanyi. Saya mau tes dulu. Kalau mau nyanyi, Hmm. aku kalau bus ini aduh belum ada papan coba bikin dulu dari Garuda piano oh, Garuda biasa lagu ini dinyanyikan orang Batak kalau mau tahun baru tapi kurang bay barit niyo ba? Okay. Jadi gini loh, aku udah berapa kali lihat si Mary ini di mana-mana, di Papua, di Sumatera, di mana, di mana gitu. Kenapa sih kostumku cuma itu aja? Jangan-jangan nggak pernah dicuci kali itu ya? Dan kreatif Dan kreatif. Orang terus dari lo, dari lo. Foto, kasut kalau diberi-beri. Nah, si jadi aku udah mencame soalnya pas sih kok lah. juga lah Saiful Wah Saiful <laughs> Saiful sebenarnya baju ini adalah baju pendidikan oh pendidikan tapi kamu nak ingat gue dapat sogi gitu. belum patorang aku dong patorang aku dong mulai hari jam dah belum Negi jangan, Om Manerotna, Kabupaten Tapanuli Tengah la motor sawit om manadok la kota maga sepulga pinggir laut om malauti jadi asal natala kesot marai la motor sawit om manadok kot kabupaten tapanuli utara oh tabu malolahi tausiam omma kabupaten bumbang hasundutan <laughs> isomma dolone isosangkulnai Pirang inilah yang dinamakan dengan Kabupaten Karo inilah Gunung Sinabung yang lagi erupsi <laughs> lam hutung sesaudi omma nedokna Kabupaten Toba Samosir pinggiran dan Toba omma dan Toba ya? Ito tongani dan Toba ada sadda Kabupaten iman nedokna Kabupaten Samosir isom memana bahasa nekon isom dokter ala arok redinun isi do pusok ci lanturung sesawati oman adokna kabupaten simalungun isok maparapan lanturung sesawati naik oman adokna otak wisata batu gantung yang paling bobo Bunaina Lewat batu katungon Adong bisa sadar hutai Somme mana Iman adong nah harangan gajang <laughs> Terus memang usak tersak mahu medan Hamedan lama lahu dia Ia dalilu lili mana sih Kalau <laughs> jauh mau kiriman matras Kenak tiabe <laughs> Dibiarkan aku Gue dah marete eh? Barete sa lagu ke? Alay mo lagu-lagu mata maaf dan masuk Jakarta. Gue udah lagu barat. Baik, sebuah lagu dari album Brian Adam tahun 60-an yang diberi judul Memori the Garden yang artinya berjudo, Bapak Majen Turman Penjetan. Terima kasih. kapon bermacam-macam ada kapon karena memang benar-benar saling mencintai ada nama rokap karena dijodoh-jodohkan ada nama rokap alami na ipaksani orang tua alai kalau mulai diom hati dolonon sotu ngadong pehalak batak nama ina tamon alani na terdawon Tuhan tadawo turunan pencetan, setuju biar kita hadir lagi di mata untuk syukuran kemenangan Bapak turunan pencetan. amin Kota di hutan sendiri semalam di Malaysia.